ඔයත් නිකන් අර උදේට නිකන් ගිනි කිකිලි වගේ. ඔව්. හවස්තරකට ඇටි කිකිලි වගේ. <laughs> මං විතර නෙමෙයි ඉතින් කවුරුත් එහෙම තමයි උදේ ඔෆිස් යනවා එහෙනම ෆ්‍රෙෂ් වෙලා. ඔයා දන්න දන්ජුව. මොන දේ වුණත් දාලා නැති කෙල්ලෙක් ලබන්න නම්. හරිද? ඔව් ලබන්න නම්. මොන දේ වුණත් දාලා නැති කෙල්ලෙක් ලබන්න නම්. කොල්ලෙක්. හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න. <laughs> නැතුව නම් ඉතින් තියාගන්නම් වෙන්නේ කවුද කියලා තියෙන්නේ මම කියන්නේ මම කියන්නේ අනේ ඉතින් අපේ හොන්දලා රැවටනවා ඉතින් පාරදි ඉතින් මේ PHI අපේ පොලිසිය මහතුරුන්ට පොලිසිය කියලා රැවටන එක ඉතින් ගෑල්ලමට රැවටන එක අමුතුවෙන් කියන්නේ දෙයක් ඇති ඕක